නානා සඳ නැගෙනා වේලාවේ කොහෙද දුමේ සමනලියා මනලුලියා සුකුමලියා පාමුදුදා පාලාලා පාට සලු පලනාලා සඳ නැගෙනා වේලාවේ කොහෙද දුමේ ප්‍රේමයදී බිමිනෙනවා යහනාවේ පාලු මකහරවාලා නලියා මනලුලියා සුකුමලියා පාමුදුදා මාලාලා පාට සලු පක්තාරා සඳනගෙනා වේලානේ කොහෙටද මේ වේලාවේ ඊය සිත බැඳුනාදෝ සෑයාවේ ප්‍රේමයකි පිමිනෙනවා යහනාවේ පාළු මගහරවාලා සමනලියා මනලොලියා සිතුමලියා පාමුදුදා පාලාලා පාට සලු පහදාරා සඳනගෙනා වේලාවේ මඟ නැගෙනා වේලාවේ මොහොත දුමේ සඳ නැගෙනා වේලාවේ කොහෙට දුමේ